muy tranquilamente dejando la pieza atrás el cuarto y nos dirigimos al estacionamiento principal de la casa donde se puede presenciar a un ser humano ¡Ay, ser humano! What ¿Qué está haciendo el ser humano? unas milangas. Alright, give us a, give us a move. Pero pará. Salá. Look at those moves. seven is the seven. Mark. Así. Qué linda mi perri. Oye, no, no puede ser. Ah.